金丸デスペラードお前らお前らのやり方がよく分かってせっかくタッグマッチに持ってきたこのシチュエーションぶち壊しやがって、今日はな負けたよ、それは分かったよでもなお前ら忘れんなよ熊本でお互いシングルマッチやるよな、 今日の分たっぷり返してやるよ、えー、今日は今日はやられたぜ金丸デスペラードでもな今日で終わりじゃないこれで終わりなんかじゃない俺とヒロムで IWGP ジュニアタック必ず巻いてやるよおい見たかおいえ おい何が違うか分かるかおいえおい何が違うか分かるかおいこことここだよおあああああムおいなんかお前試合中何かを試させてもらうっつったなお前俺を試したのかなんか試せたのかそれでなんか分かったか答え合わせっていつなんだよお前がやってる答え合わせってよああ 何にも伝わってこなかったぞ最後に伸びてたのはお前だあノブさんが言ってるんだろ今頭と腕がちげんだとやて指みたいに勢いだけで何も考えてねえバカ誰がそう簡単に俺たちに勝てると思うんだよおい新日本プロレスロス・インベルナブレスよ ここから今日から鈴木軍が俺たち鈴木軍が全てを仕切ってくそうだもう岡田も棚橋も用はない熊本でここ新日本プロレスが終わるぶち殺してなる内藤 もうお前には選択肢はないそして真田イービルお前たちに選ぶ道はないヒロム武士お前たちが逃げ帰る家もない全て俺たちが奪い去っている俺たち鈴木が一番 乾杯のビールどこ行ったわビールビール飲んだ俺